Affärskritiska system måste alltid fungera. Året om och i alla väder, om och om igen. För affärskritiska system kan det vara förödande med avbrott. Larm vid viktiga störningar måste alltid nå fram. Fjärrstyrda fordon behöver kontinuerlig kommunikation. Vatten och elförsörjning måste fungera hela tiden. Produktionen blir effektivare och lönsammare när kommunikationen alltid fungerar. Tack vare tidsvinsterna med radiomodem kan vägbyggen och infrastrukturprojekt avslutas snabbare. Enligt oberoende tester erbjuder radiomodem bättre tillgänglighet än mobilnäten, vilket är kritiskt i affärskritiska system. Med radiomodem bygger du trådlösa nät som bevisligen klarar sig själva. Sattels radiomodem är robust hårdvara för krävande applikationer. Med radiomodem får du ett övervakat radionät. Ett radionät som fungerar dygnet om, året om. Ett robust och tåligt radionät med väldigt bra räckvidd. Med radiomodem bygger du system som överför data om och om igen, år ut och år in i många, många år. Vi kan kommunikation i världsklass för system i världsklass.